我们终于有时间出来旅游了，忙了好久，终于可以出来放松了。从台北到宜兰很很快哎，多快？哎，好像不到一个小时吧，超快的。今天精心规划了女生会超爱的必打卡行程。那我来干嘛？ <gasps> 男生就是要帮女朋友拍照啊，没有啦。 <laughs> 不要走，不要走。 开玩笑的，开玩笑的，行程都很棒哦，耶！开始。 就是这里啦，噔，叫什么？ <laughs> 小什么天空？突然忘记，等一下，什么天空？对我们刚刚这边拍了拍了那么久，居然忘记它的名字？天空鸟上的小木屋吗？ 就是这个七彩的，这边是一个超级热门的打卡景点，很多人其实没有入座，然后只是经过，然后觉得很可爱，又拍一下。其实我们也是 <laughs> 宜兰的礁溪这边是台湾的民宿密度最高的地方，所以我发现真的很竞争呢。那我们要来赶紧哇，好多蚊子，好多蚊子， <laughs> 好，我们要赶紧来去我们的民宿了耶耶。 老少女心破表哦！谢谢，哦，里面好漂亮哦，超漂亮的，超美。玫瑰，哦，就这。看看，那不是你选的。这这个家具是我先生去学木工的第一个作品。 这是第一个作品，对我们做的，哎，真的好厉害哦！然 <laughs> 是夫妻联联手，真的非常棒的作品哎。这张椅子呢，它它有符合人体工学设计哦，这是我先生的作品。我们客人还给他取的名字叫“魔法”，因为我真的就是就我也是偶然网络上看到，然后那时候看的时候，我都不知道原来这些是手绘的，真的很厉害。对， Thank you. 讲，不要让别人对我有这种奇怪的印象。我真的没有，我真的不是故意的。是不要让别人太过于了解。不 <laughs> 是。嗯，你家那个套餐的那个面包那个酱实在是太让我震惊了，它真的好好吃哦，那个酱。而且我本来想说，那个有卖的话，我真的想要把它买回家。 觉得如果出五百，我也可以，我也愿意。结果他说他没买，好可惜哦。感觉你的这个这个是什么？等一下，等一下，不要照门看这个什么？太酷了吧？这是酱料吗？这是香料烤蒜头。哦，对。哎，这这个下面不是肉吗？不是，这里面这个是蒜头哦。 我看刚以为想说主主菜这边有一块牛肉，为什么这边酱料这边还有附一根牛肉？你到底是眼睛深了还你看从我这个角度看，来来来来来，你从我这个角度看，你看是不是很像牛肉？很像吧？很像，啊，很像一块牛肉。那个鸭胸，哎，鸭胸看起来好漂亮哦。啊，鸭胸的很粉嫩，很嫩。为什么有点 A 啊？它有连皮一起。 脸皮有吧？你看，看起来脆脆的有了，它脸皮。哇塞哇塞哇塞，超鲜嫩！哎天哪，好厉害的鸭胸哦！嗯，鲜嫩多汁，好软。不过太皮了。 外皮很弹哎，因为外观我也是脆脆的，它是吃起来是弹的。快速会让人咬不动，因为很多那种烤鸭胸皮都会咬不动。嗯，好像有一点哦，有有有，嗯，好像有一点太弹了。哦，这个也是很厉害。哎，好软哦，刀子一放下去就整个很好切，超好切。哇塞，它的铺面也很漂亮哦。那我来沾这个牛肉， <laughs> 看看这个看一下牛肉。哎，这个怎么弄啊？哦，这个给你弄好了，我先沾这个。 好啊，嗯，好幸福。哇塞，真夸张哎！肚子好胀，好饱好饱， <laughs> 不小心吃太饱了。那现在呢，我自己吃饱了之后，也要来喂鱼吃，也当他们喂的饱饱的。 听说好像是养养的，我又很怕痒，就每次经过这边就一直说很想要来给喂鱼。脱好鞋的，那个刚刚买票啊，他居然没有限时哎，大概都十一点。 对，我还我之前进过，还一直都想来，你想我，你想我，啊！我真你很奇怪，你快过来，你你自己进来就知道，你有画过吗？快点啊！没事，我我我现在怎么穿这个？好多，好可怕，好好多，啊！我慢下去，下去一下你就习惯。 接下来挑战第二次好。哦，了。お金払っても拷拷問こ拷問これまさに拷問本当にやばいですこれ。好了，哎，我觉得好像惩罚哦。明明就觉得这个应该是，哦，好，我两。